ठीक है तो यहाँ पर फोल्डर बनाने के लिए हमको टाइप करना है एमडी कमांड तो ये लिखा एमडी और यहाँ पर राम नाम से फोल्डर बना लेता हूँ तो ये लिख दिया राम एंटर प्रेस करेंगे तो ये राम नाम से फोल्डर आपका क्रिएट हो जाएगा हम इसके अंदर जाना चाहे तो सीडी से जा सकते हैं यहाँ पर लिखेंगे आ रहे हैं राम तो सीडी से इसके अंदर भी चले जाएंगे ये देखिए इसके अंदर भी चलेगा लेकिन हमको बाहर आना है तो बाहर आने के लिए सीडी डॉट डॉट प्रेस करेंगे तो बाहर आ जाएंगे अब हमें क्या करना है एक कमांड यूज करना है एंट्री एंट्री क्या करेगा जादू करेगा तो ये जादू क्या है ये दिखाता हूँ यहाँ पे लिखिए आप प्लस एस फिर लिखिए प्लस एच तो लिखिए प्लस तो आर ये लिख करके आपको क्या करना है सिंपली फाइल का नाम देना है राम ठीक है ये दे दिया बल्कि फोल्डर है फाइल नहीं है ठीक है तो अभी ये राम नाम का जो फोल्डर है ये डेस्कटॉप पे आपको दिखाई पड़ेगा मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखिए राम नाम से फोल्डर बना हुआ है अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये दिखेगा जादू ये जैसे ही एंटर प्रेस किया तो अब देखिए ये राम नाम का फोल्डर गायब हो ये minus S minus H minus R ठीक है ये लिख करके आपको फाइल फोल्डर का नाम देना है राम और एंटर प्रेस करेंगे तो ये आ ही जाएगा ठीक है तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर राम आ चुका है ठीक है तो ये प्रकट हो गया तो इस तरीके से आप कुछ कर सकते हैं thank you for watching this video